Gracias. ಇವಾಗ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬಮ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಲಿ ಬಾ ನೋಡ್ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು But they can't do that. அதனால தான் நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு என்க்ளோஷன்லயும் they have water and

Ba mươi. Thank you.

波的。

dito sa pati yung